assalomu alaykum assalomu alaykum futbol ishqibozlari futbol ixlosmandlari ayni damda siz futbol 24 youtube kanalidasiz futbolga oid eng so'nggi shov shuvli xabarlarni taqdim etishga biz tayyormiz siz ham bizni qo'llab quvvatlash uchun kanalimizga a'zo bo'ling like tugmasini bosing va chiqarilayotgan video kontentlarga esa izohlaringizni yozib qoldiring agar siz tayyor bo'lsangiz biz boshladik Hola, soy Leo Messi y este es mi video. Espero que les guste. O'zbekiston, Braziliya, Kolumbiya, Argentina uddalay olmagan ishni qildi. O'zbekiston ayollar terma jamoasi AQSh termasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushib yirik 1-9 hisobda mag'lub bo'ldi. Ana xolos. Vakillarimizni yagona golni Aziza Norboyeva o'z nomiga yozdirib qo'ydi. Opta nashrining yozishicha, AQSh ayollar termasi o'z maydonida 2 yildan buyon gol o'tkazmay kelayotgandi. Aniqrog'i 27 soatlik o'yin vaqtidan buyon Okean ortida amerikaliklar darvozasini hech kim ishg'ol qila olmagan. Norboyeva esa ushbu an'anani buzishga erishdi, faqat 9 ta gol hisobiga. Ma'lumot uchun AQSh 2 yil ichida Braziliya, Argentina, Kolumbiya, Kanada, Meksika va Janubiy Koreya singari kuchli termalarga qarshi o'ynagan va ular AQSh jamoasini darvozasini ishg'ol qila olmagan. Biz 9 ta gol o'tkazgan bo'lsak ham, lekin ajoyib natija qayd etdik.